大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。今天呢，我们直播的时间呢可能会稍微缩短一点，为什么呢？因为老师下午的时候啊，发现自己阳了个阳， <laughs> 哎，老师也不是金刚不坏之身呐，所以老师也阳了哈。那那个这个现在头晕目眩，啊，有点发烧，手脚非常冰冷，吃东西也没什么味道啊，进入一个修罗场啊。所以说啊，当然我们的直播也是不能够停的哦。老师觉得是说。 只要我还能讲话，只要我还能工作，哎，我们直播就不会停。那下周会不会更严重？不知道。但是老师下周的已经录好了。那最差的状况之下呢，就是没有办法去做。但是我可以把做完的加上字幕上传上去。那但但是可能就没有后置。然后看老师的病况的延伸发展，好吧？看老师病况延伸发展。现在我是头痛欲裂，真的是飘飘的感觉，飘飘然的感觉，好吧？好，那老师还是要说一下哈，老师的中国中国官方网站。 已经跟 ChatGPT 串接了，只要你有微信啊，扫描一下老师网站上的登录二维码，就可以解锁页面，然后就可以使用我们的 ChatGPT 网页版。网页版跟大公众号版有什么不一样呢？ <coughs> 网页版的好处就是文字输出是比较稳定的，也不用说你一直按继续啊，ChatGPT 回传一个字，网站就会出现一个字，不像直接使用公众号一样，你要等的是比较久，因为你根本不知道哦那个 ChatGPT 回传出来字有多少。 所以说有时候啊，那个公众号的反应是比较慢的。而微信公众号的 ChatGPT 的值守功能啊，老师目前还是会持续的开放使用，然后持续开放使用。只是近期啊，老师会调整一下公众号，可能啊，好，可能会调整一下 ChatGPT 之间的公通讯协定，降低一次输出的文字数量，例如啊，一次可能最多输出个两百到两百五十个中文字。 那这样大家问问题的时候啊，它的回复速度会比较快，会比较容易显示出来。这样各位如果使用过我们网站版 AI 的助理啊，他各位可以知道，他回复都是一个字一个字出现的。但是公众号就要等比较久，他等他全部写完他才会出现。所以限制他一次的简短回复啊，这对使用体验应该是会有帮助。而字数减少，各位可以看完之后再叫他继续写，而不是让大家不好去方便使用。 而是说他可以分段的给你回话，那只是你可以先得到前面那一段，只是老师会限制他分段回话，也比较符合公众号它的系统回复的特色。而大家今天一定是想要问了，那个中国在巴士海峡的军演啊，啊，在我们的环岛军演又开始，了。其实啊，这个军演也符合我们当时对于蔡总统访美之后的预测结果。而这个部分呢，其实几乎啊， <coughs> 其实几乎已经可以说没有什么样的，没有什么样的太危险性了，应该没有什么危险性。 因为在马前总统的努力之下，中国这一次已经大幅降低了军演规模。军演它是一定会军演，但是感谢马前总统，这个军演呢就变成过个场，大家意思意思。不然两位总统他是同天返台的，那如果你直接的像我们之前讲那能是在你回台的那一天，那你进不来，那就很不给马英九前总统的的面子，就大家很难看所以两个总统回来之后再军演了，这已经算很给我们马前总统脸面，我们也沾了马前总统的光了。 所以这一次的军演呢，可以说是大事化小，就没有太严重的结果。这个各位请不要去担心哈，我们就静静静的看这个操演的结果，好不好？这个我们就观察就可以了。 <coughs> 不好意思，老师今天痒的哦，就那个头晕目眩了，不要问很奇怪的问题，老师讲错话。 <laughs> 哦，老师现在好像有点发烧啊，这个状号很差。好，那我们首先来看一下这一周我们的世界变化需要关注的地方。首先呢，我们还是先关心一下美国，还有美元以及美债。 为什么呢？因为我们必须知道，美元呢，它毕竟还是世界最大宗的贸易支付货币。无论是美国的经济或是政治，美债跟美元的变化，都会对全世界有举足轻重的关系。当然， <clears throat> 有人会说，现在人民币支付已经要成为主流，所以美国跟美元的重要性已经没有这么高。如果你是这么想，那就有一点民族意识过高的心态了。哦，不是中国一定强，好吗？ 怎么说呢？我们根据 SWIFT，也就是全球银行金融电信协会，就制裁俄罗斯的那个，在今年一月所公布的，二零二三年一月公布的世界货币占比的报告里面，显示出美元它仍然是世界上最常用且占比最大的支付货币，它占全世界的贸易里面支付行为中的百分之四十点一二。 当然，这个比例是有下降的啊。去在去年十二月的话，它是 <coughs> 四十一点多，所以它就下降百分之一点二。而第二大的支付货币呢，是占有百分之三十三，百分之三十七点八八的这个欧元。好说，欧元是第二名，第三名呢是占有全世界百分之六点五七的英镑。英镑虽然现在已经快要变成落难贵族啊，但是它本身对于欧洲啊还是有一定的金融实力，所以英镑也是一个大宗的交易货币选项。 而第四名，不要担心，它不是人民币，而是占全世界支付三点一五趴的日元。而第五名才是占全世界一点九一趴的人民币。这个是二零二三年一月 SWIFT 所公布的相关货币信息。而这个信息准度高或不高呢？老师只能说 <coughs> 不会完全正确，但是至少有九成以上的准确度，因为还是有国家进行了本币交易或是不透明的交易。 不一定会完全透过 SWIFT，至少俄罗斯就没有使用。而俄罗斯的能源跟粮食又是大宗出口，而这些交易啊都不会被 SWIFT 记录。为什么？因为还是一句话，拜登把俄罗斯踢出了 SWIFT 了，自然啊从这个地方，美国就丧失了对俄罗斯的金融情报的掌握程度。所以把俄罗斯踢出了 SWIFT 啊，老师去年就说过，这是一个非常愚蠢的行为。人家本来好好的被你监视他国家的经济跟金融，现在好了。 你被你自己踢出之后，就变成了灯下黑。你没有 SWIFT，你怎么知道欧洲或是亚洲谁又跟谁，还有跟俄罗斯去暗通款曲呢？俄罗斯的经济受损程度很低啊，拜登是有很大很大的功劳。所以我们可以看到，人民币基本上对于全球贸易来说，它的份额是很低的。当然，现在包含法国或是中东都开始采用人民币来做跟中国进行交易，这些数字啊，未来可能可能也不会出现在 SWIFT SWIFT 里面。 为什么呢？就要看彼此的 <coughs> 交易合约的内容是不是直接银行的对银行对银行，而不是通过 SWIFT 了。例如，哈，法国把钱汇入到中，他在中国开的户，那中国境内银行互相的去支付的时候，这个就不会通过 SWIFT 了。而这个状况啊，东协国家目前的态势也想推出一个类似欧元的东协专属这个数位货币，这个我们上周有讲过，它用于整整整合这个东协的金融跟经济。 理论上，东协国家不会满足只推一个什么数位货币，他们的野心啊，未来应该是要建立起新的东协代表货币。所以这也代表了他们未来不会从美元改依赖为依赖人民币，因为人民币要成为世界货币，这老师还是认为啊，它的概率不大。之外，中国也没有太大的意愿让自己的人民币 <laughs> 变成了世界货币。为什么呢？因为中国是非常需要金融长城的，每一笔人民币的流向最好都能够。 由他们政府亲自的掌握到。这里，老师还是说一下，一个国家的货币啊，就是这个国家最基础的国力计算单位。你必须能掌握好自己的货币，你才能保有国家的元气。你像清朝，那白银大量外流，所以他们的支付能力产生了问题，所以说他们国家越来越穷。而美元在世界上 <laughs> 有很多黑市交易，里面并没有使用 SWIFT 系统，而是采用美元的现钞。 这对美国联准会来说啊，过去是一件好事，因为他变相的用这些黑钱，也不能说就是没登记的钱嘛。我们不要说它黑钱，没有登记的钱呢，收缴了全世界各地有一些不能见光的交易行动。但是因为你有美元，你无论你买什么，就等于是美国他们的资产，所以用他们发行的美钞啊，就可以换得世界上任何的东西，无论是生命，或者是商品，还是服务，甚至国际上的毒品与军火交易啊。 大部分还是都使用美元，也等于美国拥有掌握了这些东西的所有权，但是未来就不一定啊，不是说都不会，是不一定。这还是因为美元的霸权跟美债的烂账啊，导致你放出去的东西你收不回来，因为收回来你就得支付更多的货币出去。这里我们就要注意到一件很重要的关键，那就是我们今天绝对的很重要要去理解的一个地方，这对各位如果这世界局势上面呢会有很大的帮助，那是什么呢？ 那就是我们要清楚一件事情：，我们利用货币来进行交易，就是期待货币的可膨胀性，所以我们会追求频繁的交易。放在国家级的金融，我们就称为把货币膨胀之后，它就变成了 GDP，也就是国民生产总国家生产总额。而 GDP 的代表性就是这个国家的国力，也就是说它的经济实力又有什么样的成长？从这个地方可以看出来，会懂老师的意思吗？ 为什么每一个国家都要追求 GDP？就是代表自己的经济实力又更往上迈了一步，代表国家跟国民都变得更有钱，也就是货币的可膨胀性。而所谓的更有钱啊，就是持有更多的货币，而且最好是其他国家的货币，这样代表我们可以拿着别国家的货币啊，去跟别人交换他们手中拥有的商品或是资源。而我们日常所使用的货币啊，就是钱跟虚拟货币啊，或是区块链的虚拟钱币。这里面最大的差别是。 我们使用货币，它是具有法偿效果，而区块链它是没有的。那讲那么多法偿，那到底什么是法偿呢？它就是说，这个国家发行出来的货币啊，可以在该国境内作为支付货币，该国的任何人都不能拒绝你使用这个货币去跟他做交易。那你可以不卖，但是你要卖，你就一定可以，他要他付你国家里的钱，你就一定要接受。大部分是这样。所以老师为什么不看好区块链？ 就是因为它其实没有真正的购买力，也不会为所任何国家为变成虚拟货币的一个背书哦。但有些小国家是说你可以用这个那个比特币去购买东西，但是不代表哈这大部分会流通。而且，区块链钱币的意义啊，就只在于它只要使用硬体的算力就可以挖到这个不具代表性的钱币。 那么，区块链的末日就是量子电脑问世的那一天，瞬间就可以让所有的区块链，甚至是比特币，都完全失去它炒作的价值。为什么呢？我们就以二零一九年的数据来看，科学家估计啊，量子电脑两百秒的预算力，就是花两百秒的时间去算、去挖矿啊，或是去做任何一切事情，它足以跟让它现在市面上的超级电脑哦，不是挖矿机，而是超级电脑哦。 还要算一万年，就是说一个只要算两百秒，一个要算一万年，所以说你靠算力去挖这些矿，那一瞬间就会变成像我们现在吃的精盐，就食用盐一样。过去食用盐在古代是高级食品，因为你去要去精炼这个盐不容易，所以也是高档食品。但是现在的盐是满大街都是，为什么？因为精炼的技术我们掌握的很熟悉。所以说回到主题啊，在这个基础上，我们就可以知道，我们现在所有的交易啊，都是基于建立在货币膨胀。 也就是大家希望每一笔交易都能带来更多的收益。举例来说， <coughs> 买进一百元的货物，我就希望能够卖出一百三十元的收入。所以这笔交易是建立在货币膨胀百分之三十的基础上面去进行。而到底这笔交易要膨胀多少收入呢？好，要怎么样算这个利润会比较好呢？这就取决于商品的必要性、它的产出困难性来去做决定的。举个例子来说，好，我们养一只牛长大，大概的本一笔啊，我们抓百分之五十。 意思就是，这只牛如果它的售价是五万台币，那它的成本包含疫苗跟场地，还有其他的费用，大概就是两万五。就从牛犊，然后它长到成牛，可以出栏了，所以你可以赚百分之五十。这百分之五十很高吗？这是很低的利润，因为畜牧业它不是转手贸易，养大一只牛，你得经年月累月的时间，而且它会病死啊，它不是储存好就好，它会病死。而这个养牛的专业啊。 它又变得比较容易复制，所以说它的利润是很难继续往上去攀的。但是把牛皮变成皮制品，随着皮匠的工艺水平的差别，一张牛皮它可能原本就在一两千块，它就可以膨胀十倍甚至百倍的价格去售出。为什么？因为你不会啊，你不会做，你不会把那个牛皮变成你想要的东西，所以你购买的不是什么皮件、皮包，而是工匠的手艺。你今天买个什么 Gucci、LV、Chanel？ 都是买的是工匠的手艺，你以为你买的是商品，其实你买的是技术。所以老师很啰嗦的跟各位说，一定要有社会性的技能，因为我们随时都可能因为新技术的问世而被社会的供应链所淘汰。这个老师去年就一直在讲，讲很久，很多朋友都不以为然，但是今年有许多的在公司里面的设计师就因为 AI 绘图而失业，这个不是传闻，老师真的失业了。 公司只留下到你既可以当设计师，而且你也懂 AI 绘图的的人，他留下来继续的任职。其他觉得，哎呀，AI 绘图就是一个四不像，就是个仿冒的东西，我才不屑他，我鄙视 AI 绘图的，很多都已经被辞退了。所以说，就像这两天有朋友在老师的天文里面留言说什么呢？老师昨天公布那个 AI 助理的图片这么丑，是哪里来的，对不对？老师只能回复他：如果你第一眼看不出这张图是哪里来的，那是很危险的。 很容易被社会所淘汰，因为你真的是了解他的话，你就知道这个图，它一定是从 AI 画出来的。所以这个朋友他就以为老师恼羞成怒，老师也只能感到有点可惜。因为老师一直跟他讲，这个东西不是你想的。如果你看不出来，哦，是从哪里，你问从哪里来的，代表你不知道它是 AI 绘图出来的，那你非常的危险。他说他过得很好，我当然希望你过得很好，但是这个很危险，好吗？而这个跟美国美元跟美债有什么关系呢？当然是有关系的，啊，因为美国掀起了中美贸易战。 好，然后还有那个乌俄乌克兰战争之后，严重的影响世界供应链的体系，大家交易就变得困难，尤其是能源跟原物料的大国俄罗斯交易，就必须要绕一大圈才能够完成。那跟世界最大的工业国也有很多的公司被列入禁止跟这个国家，就是中国的贸易名单。那么这些企业跟国家原本的正常货币膨胀，也就是将本求利的困难度就变高了。 因为你有关税，你又禁止交易，那么这个样子也会导致成本也会因为制裁跟关税也会变高，那就变成了现在我们所看到的恶性通膨，那也就是整个经济啊都产生了混乱。其实老师过去我们讲过哈，这个通膨啊在百分之二百分之三叫温和通膨，那百分之五啊那就已经属于恶性通膨了。按照这个标准啊， <coughs> 欧洲地区大部分都是欧都是恶性通膨。 而举个网络上的例子里面呢，让大家了解一下这个通货膨胀有多严重。就是一个市场里面啊，卖猪肉的涨价，那么卖鸡蛋的也会涨价，对不对？为什么呢？因为卖鸡蛋的他吃猪肉，那鸡鸡蛋涨价，那么卖菜也会涨价。为什么？因为卖菜要吃鸡蛋。所以到后面呢，整个市场里面的物价就会涨价了。目前的国际经济也是如此。而在这个通货膨胀居高之下，哈，就会让百姓跟企业有什么样的影响呢？那就是手中的货币的购买力就会下降。 原来一百块美元可以买到的东西，就可能剩下百分之九十五美元的购买力。这样懂老师的意思吗？ <clears throat> 所以在这种情况之下，通货膨胀就会稀释了百姓手中的财富，那么就代表了百姓的购物力量就会降低。也就是说，市场交易就会趋于冷静，那么就希望这个通货能够降下来。但是，缺少了交易，物价也不一定会降下来。问题在这个地方，因为你利率大幅的提高了，那么企业就必须垫高它的经营的成本。 那增加增加它的售价来应付要偿付的货款，因为它要进货，它要卖出去，它有货款。但是它涨价是可以这么想，但是不一定可以进行的这么顺利。所以说它会有 <coughs> 所谓的一个停滞性的通缩和通膨，就是你东西里面饼干里面，它原来可能有一百多克的饼干，那你后面只用八十克，然后它可以降百分之十的价格，看起来是降价，但是它实际上是是通膨的，它就是东西是变少的，就缩水是通膨啊。 所以是说啊，那不一定做得到，因为百姓手中的货币啊降低了购买力，所以你要增加售价真的是比较难的，所以商品涨价就可能没有办法让百姓继续来消费。所以说这就是很多经济学家说啊， <coughs> 美国下一个爆出来的雷啊，除了中小银行之外，就是商业地产，因为地产大多都是租来的，在美国很多都是租来，它并不是业主，房东他也是怎么样的，我出租给你，但是我的房子本身也是贷款买的。 那么，在美国，你的利率提高了，那么房东要不要加租？房东是要加租的，但是加租也不是你想加就加。那美国的律师，他合约写的不是你想说违约就违约的。所以说，你如果已经到期了，你要你要涨价可以，但是没到期了，你就不能够去涨价，不然你就会有很高很高的违约金。要看每个州的法律不一样。但是如果你不加，你就可能你收进来的房租还不够，被这涨涨价的这些利率，然后还把它。 还不够去还你的贷款，更别说你是要获利了。为什么这么说呢？好，我们举个很简单的概念，因为地产租金的投报率啊，撑破天啊！哦，老师说撑破天啊，大概也就是年化报酬率的百分之五。你有五趴就是非常好的出租投标率了，而不是每一间的一个的企业或者房子啊，都可以有这么好的投报率。但是我们看到现在美国的利率啊，似乎没有打算在五趴的时候就停手。 所以这些地产的房东，也就是真正的这个业物业的业主，就可能面临到他入不敷出。然后这些地产的金额啊，它不是一两万美元的金额，一年他可能就亏了数百万美元的租金，你要去贴回去。那么你你不但你要贴回去去缴这个贷款之外，你收入进来的钱你还得去缴他的税金。所以说这就是美国的商业地产为什么一直被经济学家警告的原因之一，说之一，但是它还有其他的因素。 而这里面，而 <coughs> 这里面就很有趣了。美国的购买力下降，代表国际贸易的热度也会下降。因为美国人他有钱，他买很多东西，所以说我们把东西去输送到美国，美国人会买。但是美国的购买力下降，那国际的热度对美国一定会降低，GDP 也会降低。高通膨又吃掉百姓的财富，所以欧美国家的经济啊，扣掉通膨来看，基本上都是负成长的。而泛亚洲就是正成长居多，一来一往，啊，东西东西这两侧的国力差距啊。 就会越来越小，而美国这样发展是全世界专家都在警告，但是美国现在本身是无能为力之外，还必须要把这个状况玩到底。为什么呢？因为他必须解除举债上限，才有钱去运转他们的政府，也能够把军队的薪水发出去。所以现在是无论如何都是不能够停手的时候。而在这种情况下，其他国家也会评估，既然美国即将迈入衰退，美国人的消费力也下降。 而这个状况到底会严重多多多严重，会持续多久，大家都不确定。之外，按照目前的情况发展美国是必然一定会在二零三五年前达成国家破产重组的任务成就。那么距离现在也不一定可以达到十年，因为最多二零三五年嘛，也不见得到那个时候才会破产。所以呢，现在当务之急的就是减持在世界各地的政府就减持美元跟美债。为什么要减持美元跟美债呢？是回到我们刚才所谈到的。 货币的法偿效果就是可以购买该国境内任何商品跟服务，只要人家愿意卖给你。那么我们就举中国的例子来说，因为美国不断加大对中国的制裁，所以中国不断的减持美债。为什么？因为货币我今天储备给你，就是为了拿来交易的。 <coughs> 我今天钱存进来就是为了来花嘛，我不存钱我这辈子不花嘛，不会嘛，对不对？所以说，所以说各个国家包含中国货币就是跟国债就是来储蓄来，未来可以。 可以交易的，所以说我持有你的货币，但是你却不让我去买我想要的东西。那么我有你的钱、货币，那也有你的债券，那但是呢，我要的东西你不卖给我，那这很简单，我就不需要留你这么多的货币跟债券。各位懂老师的意思了吗？所以中国储备大量的美元呢，当然是为了随时让本国的商人可以换汇，可以去买美国的商品。那么既然买不到商品，美元就可以慢慢的被抛出。 而美债的储备啊，也是为了储备未来的美元，因为它是它是它有再有一年两年，还有五年十年啊各种年期的，所以说到期我就可以去兑现，它变成美元回来。那么我今天储备这个美债，除赚一点利息之外，当然也是为了未来我想要的货币。所以是说，它是储备的这个美美债之后，它也没有这个必要性，因为我钱没地方花，各位懂老师的意思吗？ 所以美国现在为什么希望去拜会习近平？因为公债到期没有强制兑现的规定，也就是说，今天到这些公债可能十年期到期了，那你不一定要拿去跟美国去换成现金，你是可以不换的，只是你想换的时候是可以换。所以你也可以继续存着，变成你自己的货币储备。那么需要的时候你再去跟美国换回美元。所以美国也希望中国你不加买美债，我也就算了。你不要减持抛售美债，好不好啊？这个你就算减持抛售美债，你也就算了。 你可不可以到期了先不要兑现？为什么？因为美国债台高筑啊！我把举债上限提高了，能跟美国的企业借到钱了。然后你把债券兑换了，然后又把我的钱拿走了，那我不是还是缺钱吗？那变月光族了，对不对？而且美国举债的思维啊，一直在延续过去的思维，就是无论如何我缺钱我就去借，反正我四年任期一到，这个债留给最后的人去想办法。这就像什么？就像一个土财主每天在外面花天酒地。 打架、养小三，对不对？回家继续打老婆跟小孩，最后老了一生病，还想回去让他老婆跟小孩继续给他养老，然后外面欠的债，也想让老婆孩子去帮他还。听起来有没有很夸张？这就是美国的现况，而且还是有过之不无不及的状况。说老师没有仇美或是以美，这四年有一直跟老师频道的朋友，老师敢说，美国现在的情况啊，就跟我们四年前在中美贸易战系列里面预测的结果是差不多的。而这个问题呀。 会在什么时候比较严峻一点呢？会在这个今年的五六月啊，美国政府的预算用罄才是最危险的时候。为什么？因为一个人穷到底的时候，他就很容易破罐子破摔，无论是军事或是金融或经济，都会有一些比较大的一个变化跟跟一些应对，好吗？ <coughs> 好，我们今天讲到现在讲完，老师要休息哈，老师没有办法继续讲了。我这个那这个身体可能不大行了。好，陪老师一下。 啊，像发烧可能会有一点点难过哈。好，来，我们一定会进去去做哈。老师是阳了新冠啊，老师中了新冠哦，两条线， <laughs> 两条线哈。哦，哦，我的银行卡跟密码，我银行卡密码，我银行卡跟密码，我银行卡密码跟有什么关系吗？我有银行卡，我也有密码啊。哦，日本花粉的是么事啊？ 啊，区块链只是共识价，值，它其实炒作，它没有任何，一点意义都没有，是真的都没有，好吗？a t GPT 可以结合结合区块链，这是完全是两个不搭嘎的东西。哦，这个是两个完全不搭嘎，的东 h a t GPT 跟区块链没有么太大的用途了，好吗？量子技术跟区块链结合在一起发行一个货币是怎么样？那是没有用的，因为你瞬间这个货币就结束了。这个我们前 <coughs> 老师在讲那个。 n t f 的时候，别人很多说老师也不懂 n t f n f t n f t 你不懂，现在是当红炸子鸡，这是未来的趋势。我说不可能，这样，所以说我就不可能去发行 NFT，对不对？我发行一定会有一定有老朋友，你会愿意支持老师，但是不行，我不能骗你们，知道吗？那发行出去一定都是乐色，一定都是乐色。所以说，老师研究好了，然后跟各位做节目，我们要继续去做下一步的东西。美国还能不能躲过？可以躲过了，还是可以，还是可以躲过。了。 你现在你还要二十五英里对视，老师怎么看？那个没什么事情了。我说真的没什么事情，这次绝对不会有事了，好吗？然后， <coughs> 哦，个好像，啊，没关系，我们还是要讲吧，好吧？老师不卖惨，我们还是继续把它讲完。这个是老师的职业道德。啊，这老师尽量把话讲清楚了，好吧？这样大家才不会是说听的时候软软喊卤蛋，是？好，那我们接下来看到。 而我们这周也知道，法国对中国进行了第一笔使用人民币交易的 LNG 液化天然气的交易。这个对欧盟来说啊，就是一件很重要的事情。为什么法国要配合中国使用人民币交易呢？其实原理也很简单，我们刚刚提到的货币的属性就可以买到该国境内的商品。而法国在中国的境内有很多的企业投资了很多的工业以及商业投资。 那这些生意既然在中国，所以说它就需要用到人民币来进行维持，例如发员工的薪资、购买原物料等等之类的。所以法国以人民币做直接交易，就可以省去了兑换美元之后，然后再兑换人民币的汇差。那么法国就可以增持人民币，中国也可以增持欧元。因为未来发商的获利啊，它可以直接在中国换回欧元，然后再汇到法国的境内。这对欧盟区与中国啊，都可以加深彼此的经贸合作。 让彼此的经济啊依存度是可以更高的。那么问题来了，问题是什么？这样美国就很不开心，因为你这种本币交易就可以绕过 SWIFT，还有美国美元清算的监管之外，你们都不用美元了，那我美国的美元重要性就会越来越低。以后谁还要储备美债？美债没有人买，那你真的要让我破产重组吗？当然，网上传的这是什么呢？有个传言就是说，美国将制裁不使用美元结算的国家。 这个老师很确定的，这是愚人节的笑话，它不是真的。张冠李戴的，美国也不可能有这个能力去制裁不使用美元的国家。所以，我们看到了中东跟法国对中国使用人民币做交易，东协打算推出东协的数位货币。所以我们就可以预期，未来的世界金融啊，将会走向一个去中心化的金融体系，也就是我们第一段谈到的类似区块链的特色。 这也就是说，过去美元以美元作为基础的最终定价模式，将会逐渐在这十年内慢慢进入了多元货币的时代。这个多元的货币啊，对于现在的局势来说啊，不一定它就说它是一个好结果。因为当失去了我们最终标准化的衡量制度，也就是我们现在都是用美元，所以，我们有很多东西计算就会比较容易。那如果你今天去中心化了，不只用美元当做。 国际货币的话，那我们对于物价的 CPI 跟 GDP 之间的计算就容易产生了偏差值，因为会有汇差。而在这种情况之下，这对实际的经济层面的影响就会变得比较大。所以不是说不用美元就是大家都很好啊，不是这个样子的。而金融秩序这个东西啊，又可以融合到丛林法则，也就是越混乱的时候越容易出现新的秩序。例如，美元现在的确是风险比较高的货币，那么在这种时候，相对稳健的欧元。 理论上就可以从后面支持西方世界的金融秩序，但东方也可以因为人民币的强大，还有后面的一个经济量体跟工业实力当靠山，所以可以同样稳定了东方世界的金融稳定。但这个最终还是暂时的而已。为什么呢？因为美国不会把自己的金融主宰权就这么样甘心的交回到欧洲。各位要注意，老师说的是交回，因为实际上。 这个欧洲过去是世界上的金融秩序中心，并且以伦敦作为最重要的交易场所。就是在二战之后呢，英美的利益交换才把金融的主宰权啊从英镑、哈、伦敦降到美国纽约。美国最终也才在二战结束之后快速的站起来，建立了所谓的美元秩序。所以目前来看，美国的美债跟美元啊，十年之内必然会遇到崩溃的问题。其实这个已经在现在各国都已经准备面对。所以减持刚才讲到了美元跟美债。 进行本币交易，就是为了避免它突然发生问题所要进行的一个事情。而以现在的情况而言呢，假使美国有一天真的发生了债信违约，我真的还不出我的国债了，会不会有超级的金融风暴呢？这个这个要看时间点啊，不能一概而论。为什么？因为比如说，如果是今年中就发生了这个债信的违约，那么五年之内世界整个金融跟经济啊就会变成一片混乱，因为大家都没有准备好。但是如果过几年，比如说五年、八年以后再发生， 那么世界各国的政府就会做好比较妥当的应应措施。那美国自己会想办法 <coughs> 如何让自己平安降落，也就是在爆发之前会跟主要的盟友做好了协商机制，也就是会推出一个对盟友来说比较安全的债务破产重组的方案。而这个盟友当然还是以亲美国的国家，例如欧盟，来作为安定的方案。为什么呢？因为我们一开始就谈到。 欧美联手，他们两边的货币就占有全世界百分之七十以上的交易模式。美国出问题，只要欧洲能稳住，后面都是小菜一碟。意思就是，欧盟国家大概损失会是最小的，不像我们平常那个金融危机，欧洲损失是最大的。发生最大在性危机的时候啊，那个欧欧盟的损失是最小的，而其他国家，例如中东或者亚洲，损失就会比较大。但是对于欧美两强来说，你损失就损失，对不对？我没事最重要。 而最主要的就是，会还是会因为欧美是主要的货币发行者跟支付的工具，所以如果真的被老师说中啊，那也只有这种方式才能够比较妥善挽回美国债务的问题，就是它破产重组。其实国家破产这件事情啊，它不是太罕见啊，比如说阿根廷之类国家、西班牙、希腊这些东西，它都是违约很多次，的，但是就是用协商的方式。只是美国这个身为世界货币，那你的面子。 管不住之外，那全部人绑在你身上，你违约了，那你这个金融秩序就会崩溃。所以说，即使进入破产重组啊，它面子上很难看，但是却可以维持住他们国内的经济跟金融。而破产重组啊，也不代表美国不用再还给，比如说中国啊，菲律宾他们的这些国债的钱，就是我还钱的期限跟金额就可以进入协商打折呗，是不是？本来大家给我时间到了，我就得一次给你这个兑付你这个国债。 是不是？那不然这样，我已经破产了，是不是？大家瞧一下，钱我一样还你，对，分十年好不好？分二十年好不好？是不是？不要觉得夸张，一人想发一百年的债券，对不对？这其实也是一种处理的方式。所以，真实的美债违约啊，以及美元秩序的替换，这在世界历史上啊，各个国家的强权的时候都有发生过的事情。包含唐朝的的货币啊，也曾经是这个世界上。 通用的货币之一，那知道覆灭之后，全世界金融有没有产生的混乱？也没有啊，也没有。他们找出一个新的方式，所以美国有世界上最尖端的科技，也有最强大的军队，也有能源的自主，包括他们的粮食什么都有。所以说有这三项在美国境内的支持，即使美元已经被去中心化，它美国的经济啊还是能可以持续的运转。所以说很多朋友他就唯言耸面说这个美元的秩序它一旦违约。 整个世界都会完蛋，然后大家就有点看好戏的心态，那个看热闹不嫌不嫌麻烦嘛，对不对？为什么？因为我们没有什么钱，我们我们老百姓最喜欢看到有钱人自己亏很多，对不对？但是实际上这并是不会的，因为你就算是破产重组、再信违约，比如说美国在奥巴马时期，他还是有经历过这个发不出薪水的状况，所以说他们政府整个是关门的，这在美国的历史上有好多次，只是只是到现在。 奥巴马之后啊，包含了特朗普，包含了拜登这两个老先生，花钱好像是真的是不用钱的，你知道吗？我今天就是想花钱，我就一定要有钱，一兆两兆随我喊，怎么还以后再说，反正我老了，是不是？所以说未来你只要你只要是这两个老先生谁去任了，那美国就完蛋。然后说实在的，你不能让老皇帝一直在位置上，因为老皇帝就是满憨，他会拿过去的经验当做处理未来问题的方式。 桂东老师意思嘛？我们看世界上所有的朝代，你创业的时候，大部分都是勇英勇的时候啊。比如说努尔哈赤啊、皇太极啊，对不对？你都是很英勇的时候。但是你到后面，比如说乾隆啊、嘉庆啊这些人他去治理的时候，他就变得很蛮憨。为什么？因为我照过去的经验就好了。那你做过去的经验你可以处理未来的问题，这是不行的。因为世界在变，每一个人在变，不是你变不变的问题。所以这个这个事情啊，我们是一定要注意的。 所以在整个金融世界金融里面呢，我们的一个去中心化的状况会逐渐的去实现。那在这个实现的过程之中，其实我们并不用太担心，是说啊，我们手上的，比如说你是在住美国的、住澳洲的、住加拿大的，你手上的货币啊会大量的贬值。其实货币的法偿效应在你们当地的国家来讲是没有什么太大的问题的。那可能是对于其他国家可能会，比如说像阿根廷这种，它有牛肉，但是它其他的工业品没有。 所以说，他的他在经历，还有他的一个国家制度上的问题，所以他的他产生金融危机的时候，他就很混乱。但是像我刚老师刚才讲到了加拿大啦、澳洲啦、美国啦，哦，这些国家， <laughs> 甚至连俄罗斯、中国、哦、印尼，或是像那个新马印泰啊、新加坡，是因为他有钱，这些国家他们本身都有资源去支撑他们国家的运行，即使现在进回到了封建时代，这些国家还是可以让百姓吃饱穿暖，而且持续的去运作。说金融危机，老师为什么说你要保持着现金？ 意思就是你不要用杠杆啊来去企图到你的货币进行了膨胀，这个在现在这个状况是比较难的啊，是比较难的。啊，当然不乏就是说过去你可能操作股市啊，操作期货很成功，但是在这个星象的过程之中啊，老师身为这个专业人士啊，还是要告诉你啊，这个时运上面呢不大适合啊，不大适合。我们还是尽量的保有现金，因为您在本国的购买力不会成为问题，好吗？即使两岸战争呢？ 台币也不会变废纸，所以你也不用担心说我把台币都换成人民币啊，不用，是不用的。战争的时候啊，占领方就绝对不希望 <coughs> 被占领方它是经济崩坏的，因为你今天任何的战争啊，都无不外乎就是获得土地、人民还有经济，对不对？就不外乎就是这些。你说中国是为了来抢台积电吗？这个是比较偏民进，呃，不能讲这个战争我要被限流。 细柔电惨了，对不对？那个比较偏向另外一种政治的模式，会告诉你是说中国是为了台积电啊，那个是不大可能的事情哦，因为没有没有台积电，其实中国还是一样吃饱穿的，它不会，因为它没有台积电，然后它的它的科技再也不会运行，而且加上现在他们的研发速度啊还蛮快的哦，这个超出老师预期还蛮快的，说未来你说他他们在进行这个两岸统一的时候啊，你就算持有台币，你有持有房地产，你这些都不用去担心的，好吗？好，看各位有什么问题哈。 哦，来谢一下票，哦，感谢感谢李正凯哈，感谢正凯哈，哇塞，老师眼睛花花，感谢林冠哈，感谢秋夏哈，感谢大家好朋友的赞助哈，真的是感谢大家，感谢 d a v i d 啊，感谢 d a v i d 跟 Jeff Chen 啊，感谢你们的赞助，谢谢。哦，这个老师票不行啊，啊，一百二十个神上，只要做法必杀就可以避货哦。那个我觉得，我觉得这个东西哈，我不去评评同行的话。了。 但是你说做法要避煞这个事情哈，那个跟你的八字是没有什么太大的关系啦。这老师个人的看法是这样，但每一个派他们的大师啊，他跟的看法不一样。但老师的个人的看法是说，你今天今天本身如果具有这样的元素，那不会因为你做法还没有改变，这个东卓老师的意思嘛。比如说老师今天就在身处在这个新冠大流行的国家，对不对？大家都在大流行，无论每个国家在大流行。 那老师能不能独善其身？我今天是不是每天做药餐？我今天全家都不会新冠感染，也不是啊。老师全家除了金逸老师之外，都已经轮过一遍了。老师三个小孩也轮过一遍了，我今天也轮到一遍了。金逸老师还没有，对不对？所以说，那那我是不是一直做药餐就可以了？也不是这个意思。所以说这个东西啊，并不是是靠这种科仪啊去挽救的。科仪是有科仪的作用，但是不是是说哦，你从八字里面去改它，而是个人的决决决定是这样，好不好？ 好，好感谢各位哈，那各位如果没有什么问题哈，那我们今天哦，老师的衣服都歪了，对不对？老师现在好像稍微起来一点，那不好意思，好，那我们今天哈，我们的直播啊到这边我们就先结束了。如果没有问题，有问题你赶快问，好，老师再给两分钟的时间。那有问题我们就问，那没有问题，老师就要收播了哈，老师就要去啊啊，来做什么呢？去昏睡吧，这这昏睡吧，昏睡几天，好不好？ 中国只要台湾二加一人才国宝，不做美国的堡垒。这个国宝你卖掉了，后面真的有人敢收吗？我觉得可能有某一些特定的集团是想卖故宫的国宝，他是不是真的卖我不知道了。但是你卖了，有其他国家敢收吗？你真的要收，你等于得罪了中国。所以说，嗯，这个东西其实国宝你要卖，有一点点困，好吗？好，大家没有什么问题的话，那我们今天的直播啊，很抱歉，我们今天就到这样子结束了啊。下周我们会把它讲好。 那今天老师啊，今天下午阳了个阳哦，新冠已经中奖了，所以说老师要去休息了。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。